Alors maintenant, voilà mon deuxième sujet. La dernière fois déjà, je vous ai parlé du réchauffement climatique. Il faut absolument que vous suiviez ça, hein, parce que la conséquence, elle va bientôt devenir irréversible. Ça veut dire qu'on sera parti dans ce qu'ils appellent un monde inconnu. L'Organisation mondiale de la météorologie, cette année, a fait son point, là, ça vient juste de sortir. Et eux, ils parlent du passage dans un monde inconnu, c'est-à-dire on ne sait plus à quoi va correspondre la nouvelle organisation du climat telle qu'elle est en train de se réorganiser. Et peut-être qu'il y en aura plusieurs successivement de climat terrestre. Parce que, encore une fois, ça n'est pas une évolution linéaire. C'est une évolution par palier, avec des pauses et ensuite des accélérations. Alors là, on a battu le record parce que la température s'est réchauffée de 1,04 degré, c'est-à-dire que, honnêtement, les météorologues disent, ce qui est maintenant à peu près certain, c'est qu'on n'arrivera pas à contenir le réchauffement euh, de la Terre à 1,5 degré, comme ça avait été dit, euh, à la COP 21. Et on va avoir du mal à tenir euh, la, côte qui est moins en dessous de 2 degrés. Vous savez qu'au-delà de 2 degrés, là, on bascule vraiment. Comme c'est parti là, on va vers 2 degrés, 1,5, il faut oublier, on n'y arrivera pas. Et évidemment, ça change tout, mais il faut voir ce que ça change. Déjà, pour l'instant, ce sont des pics qu'on observe ici ou là. Euh, je vous ai parlé de ce qui se passait en Australie. Mais pour donner une autre idée, par exemple, vous avez un point en Iran à 47 degrés. Un point au Koweït, bon, le Koweït, hein, c'est un désert par là-bas. Enfin, 54 degrés, hein, en plein air, hein, 54 degrés. Donc c'est des pics terribles. Et quand vous avez des zones, y compris limitées, de chaleur pareille, vous voyez bien que ça perturbe tout le système. Bon, c'est clair, si vous aviez quelque part dans une, dans une pièce, vous avez un foyer très chaud, bah, ça réchauffe toute la pièce, ça perturbe toute l'ambiance partout. voilà, là, c'est pareil. Sauf que ça le fait à l'intérieur d'un système en mouvement qui est le climat. Et donc voilà pourquoi vous devez bien comprendre que si on veut faire autre chose que pleurnicher, euh, ou euh, s'alarmer et se tirer les cheveux, euh, il faut faire quelque chose de concret. Et ce quelque chose de concret, c'est changer le système de production, euh, d'échange et de consommation. Vous ne pourrez pas y échapper. Donc mieux vaut commencer maintenant, dans l'ordre, de manière méthodique, et se préparer à la suite. Parce que ne rien faire ou continuer à papoter comme on est en train de le faire, ou écouter euh, des gens bornés comme M. Trump qui ne croient même pas à la réalité de cette situation, c'est se mettre tous en danger. Et pendant ce temps, euh, comme les surfaces de glace n'ont pas été récupérées, comme il y a un réchauffement général, vous observez dans la mer un dépérissement euh, des espèces qui y vivent, une acidification de l'eau. Et ça, euh, c'est la vraie cata, parce que 85% de la biodiversité est inconnue. On ne sait pas ce qu'il y a là, dans la mer. Et ça représente une quantité considérable de la biosphère totale. Et puis, euh, l'autre conséquence, c'est que l'eau monte. Elle est montée euh, plus vite là, en un seul coup, qu'en euh, en 20 ans. Donc, si l'eau monte, ça veut dire que toutes les zones côtières se retrouvent dans une situation différente. Et les installations dangereuses qui sont au bord de la mer, elles aussi, sont dans une situation différente. Parce que si l'eau monte et que le climat se détracte, donc vous avez des tempêtes, les tempêtes combinées à l'eau, ça vous donne des creux dans l'eau. Pourquoi je vous parle de tout ça Parce que je vous rappelle que c'est ce qui a failli se passer à la centrale de Blaye, centrale nucléaire de Blaye, qui est dans l'estuaire de la Gironde en 1999, où la combinaison entre la force du vent, les creux et euh, la montée de l'eau, à ce moment-là, euh, bah, a mis la centrale nucléaire en danger. C'est à 50 km de Bordeaux. Hein. Bon. Et vous avez entendu comme moi au débat, euh, les messieurs dames, très contents d'eux-mêmes, sur le nucléaire, oui, oui, pas de problème, bien sûr. Alors, ils prennent tous des airs importants, et hein, jusqu'à vous dire que, euh, comme c'est neutre en CO2, ça ne contribue pas au changement climatique. Hein, voilà, plus bête, tu meurs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, j'ai montré du doigt, j'aurais peut-être pas dû montrer du doigt, mais j'ai dit à M. Fillon, hein, attention là, là, il y a une image qui va être à l'INA. Vous êtes là tous en train de dire, bravo, c'est très bien, il faut continuer. C'est ce qu'ils ont dit. Hein. Là, pendant le prochain mandat, il y a 18 réacteurs qui arrivent à 40 ans. Alors, on a beaucoup parlé de ce que ça coûte de les remettre à flot pour qu'ils durent encore. Ça coûte beaucoup, 100 milliards. Moi, je ne suis pas pour faire ça. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que ces gens-là disent on va continuer. On va continuer à le faire. Donc, il faut bien réfléchir. Hein. Si vous avez au moins une raison euh, d'aller voter, c'est tâcher d'aller voter pour des gens qui veulent arrêter ça. En l'occurrence, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Bon. Mais ce n'était pas le sujet essentiel de mon point que de vous dire pour qui voter, parce que si vous regardez, pour qui il faut voter, parce que si vous regardez cette émission, c'est que déjà vous avez une idée sur la question.